Prenons place, s'il vous plaît. Nous allons commencer notre programme. N'oublions plus, nous courons vers les temps. Emmanuel Akambala aîné à Kamba Dipa, au Congo central, le 27 juillet 1932. Akambala est fils de papa Lutumba et de maman Lukula. Il est marié à maman. Papa Mbala est marié à maman. Mayamona Salay, la veuve Mayamona Salay. Abangala na Mama Salay, bango babotaki bana libwa ou neuf, cinq garçons et quatre filles. Malheureusement, parmi bana oyo Nzambe apesaki bango, moko aza na bomoi te. Là, je cite Lukula Setou, yaya na biso, mama na biso, mama leki na biso. Papa Mbala a vu ses petits fils, plus de 21 petits fils. En 1961, Papa Mbala a enseigné esika atangaka école primaire na ye na Kilendika. Papa Mbala a enseigné à l'école primaire Gama na Barumbu. Papa Mbala a enseigner na ecole primaire te Ndjili et autres. Papa Mbala il est de la religion chrétienne. Église KDC, KDC Gama à Barumbu. Papa Mbala est mort un certain lundi. Papa Mbala est mort un certain lundi. Tata lokumu ezonga pa na yo. Kote general moko te, president de la republique moko akoki kotelemela makambu oyo. Parce que les écritures disent il est rêvé, réservé à tous de passer par ces chemins. Et le nom très puissant de Jésus, nde tosengi bongo. Amen. Tobetela Yawe. Aluki David po aboma ye. Propre mwana ya Saul, Jonathan, lokola alingaki David mingi, abi David, kima, papa na biso alingi aboma yo. Jonathan a sauve la vie ya David. Et quand David akomi roi, a établir loi na palais royal. Aucun boite akota na kati ya palais royal. Un jour, David Azalaki reconnaissant, alobi ete tika na ndeko moko ya Saul te nasalela ye bolamu mpo na Jonathan abikisaka mpe na liwa travailleur ya Saul travailleur ya David alobi roi nayebi moto moko atikali ya famille ya Jonathan aza propre mwana ye Mais malheureusement yo olobaki que Water akokota na kati ya palais royal te. David akobi ata nga mona koma ke Water akokota te. Bokende kozwela nga mwana wana aya. Mefibosete azalaki na le debat. Le debat veut dire un lieu reculé, très reculé alors. Mais jour wana loi ekweyaki baye koluka Mefibosete Oyo atindi ba garde bazua Mefiboset nga nasali roi nini likambo nini Roi ayebisi alobi c'est toi Mephibosheth abi oui c'est bien moi lelo olia na mesa moko na ngai aleluya yaya soki osala bolamu nzambe akomema na baepimelo mosusu ya likolo okolala bandako tata na atonga te soki osala boyekola kosalaka bolamu bolamu yebaka okoniokola bana na yo lobi 2023 soki olingi vie nayo mobimba ezala recompense nzela ya kofungwama kolukaka ranking na bato te lilobo oyo mpona moto moko na oyo esika tindo oyo matanga wana 4 enemi otanga na bakombo te ye mpenza nakosa ata poisson na tyela ya kufa mais jonathan a épargne david Soki olingi Yawe Nzambe apambola yo, atambola na yo, asunga ba generations na yo, apprends à faire du bien mes frères et sœurs. Yekola kosala bolamu, soka bolamu egangaka, bolamu eluki Mefibosete. ndeko ayembi bolamu elandi mefiboset inde inde inde inde soki olingi bolamu elanda o inde inde yekola kosala baninga malamu kozala lokola basusu wana te Nake na nga ko cite parce que to kima na tango. Nzambe abengaki nga na yo lelo na matanga ya papa Mbala pour que o bongisa temoignage na yo na se ya mabele. Il y aura des témoignages. okopesa kombo na mpona kotemoigne papa mbala mais moi je commence d'abord à dire que na témoigne papa oyo azalaki kaka papa na nga te azalaki conseiller na nga soki nake nabeti libaku nalembi tata wana moto anaye kozongisa nga Papa Richard sala nayo musala yo tala nayo kaka nzambe oyo abengi yo kotala bango te nanda kozua conseil epai ya tata wana. Temoignage wana ya boya papa oyo c'etait un bon papa voilà pourquoi il a tenu les 90 ans d'age lelo tokufaka na age ya 35 ans. Omona jeune moko akufi, akufi na age nini? Akufi na 18 ans, 19 ans. Soni! Or, l'homme doit faire 120 ans sur cette terre. Lelo tokufa ya mbala kaka mpo nini? Mabe eleki. Mabe ekomi malamu, malamu nde mabe. Moto nyonso na mokili aluka se interet na ye. Ata amoni moninga na pasi ye akipa te. Mpo na nini mokili etondi na mitema ya boye? Tokosuka wapi enga na leli ee. Moya yo faut motema no elela est ce que osalaka bolamu sala bolamu ekofuta yo lobi ata efuti yo te naza père de 5 enfants ata nasali bolamu lelo bafuti nga te ata rismi na nga baozongisa yango pa rismi bapesa yango ata liliane rema sacre bakoswa yango soki nabongisi yango te lobi na oniokola bana na ngai yaya kolinga to niokola bana olobi yo deloda oza deya na sikre na nzoto Oke pe okufi pe lobi otikela bana no eloko nini? Lakisa bana na yo biloko mibale. Lakisa bana na yo makambo mibale. Nzela ya classe na nzela ya Nzambe. Ya ntango oyo toyoki ozobisa Nzambe, Nzambe mawa na likolo ya bomoi na ngai parce que ngai na Cedric toyokanaka te. Nzambe na Que vous soyez unis. Bosangana bozala moko eh. Qu'il y ait l'amour en vous. Bolingo ezala kati na bino. Même si quelqu'un te fait de mal, aimez. Atako moto asala ba mabe, linga ye. Aimez toujours les uns les autres. Bolingaka ba mosusu na basusu, bolinga bango. Je sais que mon père. Oyo na yo te papa na ngai, papa na ngai. Par rapport à son caractère. Bangaka na bizaleli na ye. Oui mon père etait dur par pour nous. Papa na biso azalaki mwana mwa makambo makasi mpo na biso. Il n'a même pas voulu qu'on puisse aller dans les vacances pendant les vacances. Azalaki kolinga tokende ko congé ba tata mwasi te opa noko te. On voyait ça comme c'était une mauvaise idée. Ah, ah, ah, Mais aujourd'hui, on a dit que mon père avait raison. C'est mon collègue, c'est serviteur de Dieu na lingi. Parce que ye pe aza bokilo ya papa. Na kimia. Mais motema na ngai bite. Biloko mibale na simbi oyo moteyi na biso alobaki tosala malamu na se ya mokili oyo mpo bolamu wana lobi ezongela biso nalandi témoignage ya beau frère na ngai aimé Babi te papa oza hero. Yes. Hein, na ko fanda kimia ta. Fumu abwala. Cet homme là aza penza hero. Fumu mbanja. Tango nazo loba boye, nazo tala bolamu na ye. Ndenge me alobi azalaki dur. Oh, moi aussi au début, je le croyais très dur. Mais tango na fandi na ye. Donc c'est la décision quoi. Nde na ye ko comprendre non non. Direte ne zaki po atalisa onzela. Mais oui. namoni bolamu ya papa oyo un bon berger comme celui là bravo sona lobi na banda ko témoigner awa mm. oyo nga bolamu oyo nga namoni mpo na papa oyo tokosala livre to tokobanda toke mpe enterrement te ti lobi nazo témoigner kaka mais na mokuse nalobi azalaki moto malamu asalaki misala ya malamu liloba ya suka oyo nga nakangi mpa na ye Yambo ete atika biso abenga nga abi Rit azo bala nga nazo kende mais kobosana te part ya ba koko nabi te papa okokende te soki Rit nanu abali te okokende te e nakumisi Nzambe akendeki nanu te Rit abali Nzambe azwa lokumu tobetela yawe Nzambe maboko makasi amen Alléluia. Nazo pesa Nzambe merci pona temoignage nazo yoka pona papa Mbala. Papa Mbala nga na yebi ye na sika musala na Gama. Nazalaki nalo ba chef na ye. Tovandaki na ye plus de 20 ans. Na namoni esika papa Mbala azo finga mutu te. Oka likambo. Azo yina mutu te. Azo chola mutu te. Azo swanisa mutu pe te. Kasi papa Mbale azalaki conseiller na ye pe cadre gama. Ye nde azalaki mukolo na biso. Biso lelo wana tozalaki nanu bana, lelo biso pe tokomi ba koko. Nazo temoigner bolamu ya papa Mbale na 97 lere president kabila akoti ngai navandaka na de bonhomme mais nayebisaki bango nazoluka ndako na ya kovanda na barumbu po transport barumbu matete eza problème écoutez moi bien un jour nazalaki te papa mbala abimisi mbongo na ye Amoni ndaku na avenue international akeyi kopesa garantie na kombo na ngayi. Lundi naye na musala tozalaki tongo musala esili alobi yaka tokende papa mbale tokende anga yaka tokeyi na esika apesaki mbongo ezalaki famille batangaki pe na gama. Nayebi ba boni heure bamoni ngai papa boni ah, po na ndako te ndako na yo mais tango nakoti na ndako courant ezalaki te à peu près un mois nazalaki nano ngai moko madame nano aye te kolia na ngai komela ti na ngai na maboko ya papa mbala na mama salani yokabaka te na bana oyo bana basi na yo oyo soki nale te Bazo tikala kosuanisa papa mbala te pona nini papa ilunga alie te nga nalobi te peut etre naliaki epa yaya yango naye te mais pona kosukisa papa mbala abokoli bana ndenge abokolaka ndenge mutu asengeli kobokola lelo tozo sala na Koko na ye bisika moko salai. Rita, Wendy. Ozo sala na ye. Mwana mosi moko malamu, mwana ya botosi, mwana ya limemia. Nionso wana na papa Ngala. Nzambe ayamba ye na bomoi na ye. Amen. Amen. Naza ko temoigner nanu bolamu oyo ya yaya na ngai vis à vis ya libota ou ya famille na ye mobimba. Ngai nazalaki moko oyo nakomaki comme leki oyo alandi na sima tandis que naza cadet naza cadet na kati ya famille mais papa mbala oyo soki babengi héros ope babengi maître ki maître ne mpenza emonisami yes. parce que naza parmi baoyo Alege ya motuya po lelo nakoka kotelema liboso ya libota ke nalobi libota pe bayoki ngai ke nazozongisa pe ba oyo bakoki ko derouter nzela bazonga na nzela chaque fois azoloba na ngai leki d'abord l'amour l'amour quelque soit bakofinga yo bakosala soki nini d'abord linga mutu nionso Zala fulu et vraiment eza ebele oyo asali pona biso ba oyo ti na telemi awa nazwi mayele oyo ezali ke lelo nabengami responsable grâce na tata oyo atiki biso lelo yaya na ngai ene na ngai vraiment nzambe Azwa molimo na ye na kimia. Na bino ba ndeko na ngai ya libota ya famille, yaya na biso, noko na bino, papa na bino oyo asili kotika biso azali temoignage oyo aza modèle oyo esengeli biso nionso tomekola. Po lelo soki bozoyo wake akokisi 90 ans ce n'est pas n'importe qui basi ya ntango awa donc esengeli tozala modèle et puis tozala en Christ nde tokoyeba kotambola na ndenge ye atambolaki parce que eloko ya liboso asengaki ngai losambo nazali kobondela mpo na mama ngai nde nazali pastere na bango papa mbala ya boku ya dire c'était notre papa tokwana kobenge doyen na mama na biso ya ndenge bazalaki wana Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya, tata oyo akela mpe avandisa, yo nde ovandisa libala. Tomoni modele ya libala epai na couple oyo. Namoni papa mbala kokotala nsima na papa mbala moni mama azali koya bazali kobunda na makolo eza kosala mpasi me mama azali kokota kati na ndako na nzambe kolo merci mingi po ete bana na mbala bamoni modele banda babalani lelo yo nde okaboli bango bakabwama Ndenge osangisaki bango, ndenge mpe okaboli lelo lipamboli oyo, ekota na bana na mbala, ekota na bakoko na mbala, bazala bato bavanda na mabala. Stabilite ya mobali emonanaka na kati na libala. Bana na mbala bazala stable. Kolo Na likolo elata mama eloko moko te ekosa ye makanisi ya malamu na kati na motema ayeba ete yesu aza na bomoi akotika ye te nionso ya molili bato na na kombo na yesu kilisto bobele makila na yesu mbala oyo basepeli ko honore kufa na tata na bango mokolo na bango mpe soki eye zambe o honore bango. Esika bazali kosala misala nionso bakolona babuka pete yo nde opesa babatela mama na bango mpe yo obatela bango bitumba nionso ya molili bundela bango bakoko na mbala baza na maboko na yo olobi ete le juste azali abandone te kino descendance na ye tika baloba oyo ekokisama na libota na mbala na bana nionso bazingama na makeno na yesu kilisto Oyo akotelemela bango akutana na mopanga na Nzambe na likolo. Napamboli bino mpe totiki bino na maboko na Nzambe, na kombo na Yesu Klisto, amen. Ya Nzambe ya lola, bana babatelami, ba koko, ba kokololo, boza na se ya protection. Merci beaucoup papa, merci beaucoup papa, mobateli ya mpate ya nguya. Nani bakoki koya kotelema na gerbe de fleur? Oyo koyaki oyaki bokilo. Mais vunga oyo babengaka couverti tea baye kokunda papa yaka botelemi kaka awa bato ya liboso baleki to baluki tokende kotala epona na tango ya suka bientot totala recueillement moto nyonso akoleka mpona kotala papa mbala mpona suka adie papa mbala que ton ame repose en paix Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na États-Unis. Yes, I. Tata, zala posé ko. Mpo na mot ya circonstance ya remerciement, ndenge boyaki kozwa makambo eboyaki ezwaki biso, mokolo apesa bino maloba. Bandeko na biso tosangani awa na lobi boye. Vraiment libota eza na esengo mingi na ndenge boye kosangana biso na pasi oyo touti kozwa vraiment tomoni bolingo na bino bouti ba misika botie ba ndako na bino batu banda lobi batu lelo na tongo ake na morgue to tozonga vraiment bolingo na bino ezali trop te epa na biso na yango tolobi boye oyebi kinshasa nde ezotambola Oyebi makambo ndenge ezotambola na oyo emonani awa, moto na moto akozwa mwa eloko moke kuna mpe bazobongisa mwa eloko ya kolia, kasi moto moko akomema molangi te, tozopesa moto moko tofungoli. Ko compliquer biso baku te. Oza ici na coin Congo te vraiment te oyo emonani eza kaka masangu mazi mbele soki omeli yango oke ndaku obengi na yango olobi bien soki olie eloko moko olobi na sac na yango eza te mais molangi te epuis tokopesa moto nionso molangi ako fongola na kanisi makambo nazali nayebisa bino yango wana pona matanga kinshasa se bongo wana.